tago dudec tri de la nova tru disoligio. Do vi vidas che mi montras iom de la urbo de Amsterdamo prescau sen homa cae sen bicicla, cae tio estas ege necutima. Do, mi daure raitas almenau gis ciam eh, oni diras che mi ne iri al mia labor chambro, du foie, ciun semainon, cae mi giuas tion char multai amicoi en eh, Italio ne plu povas fari ion similan. Nu, no. Do, shainas al mi, che iel ni revenas al printempo, cae tion estas. Bona fero. Do, mi montros ion. Sen musico, sed con mia commento sube. Ciel mi faras odiau. Por vi. Antao ol lasi vin. Alla medito. Bon volu, resti con mi resti re, bonvolu resti cun ni por cun mediti dankon Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiau mi volas legi kai mediti cun vi sur kelkai vortoi de Zamenhof kiu qui aperas en la parolado malferme alla sessa congresso dec en Washingtono, en Washington, kai mi legos el pagio 39 quin. La celo por quiu ni laboras povas esti atingita per du voioi au per laborado de homoi privatai, tio estas de la popolai amassoi, au per decreto de la registaroi. Plei credeble nia afero estos atingita per la voio unua, char al tia afero, kiel nia, interesse, ne kiel la nia, sed kiel nia, la registaroi venas cun sia sanctio cae helpo ordinare nur tiam, ciam cio estas iam tute preta. Cia devas esti la caractero de la unua voio, pri tio neniu povas dubi. Pri afero, est tuta essenzo cae vivo estas basita sur interconsento, ciu comprenas tre bone. Che laborado de amaso i povas gin conduci al celo, nur tiam se ciui laboras unu anime. En tia afero, se gi per si mem montrigis vivi pova, concordo, estas la plei certa garantio de senduba successo. Mal concordo signifas la morto. Carai. Citi esamen hof parolas tre clare pri la tiel nomatai de prismo kai de bismo en la strategio del esperanto movado kai zamenhof estas klare de sed li vidas la esperantistaron kiel quasau armeon la pazza in batalanto in do quasau ni estus soldatoi de la afero cae pro tio li substrecas la concordon. Sed shainas al mi che per la oculo de nun tempulo la esperantistaro estas eh, anarchia. Estas vere mal armeo. Do ni estas uh, clacemai, ni estas... Uh, ni ne facile interconsentas pri io ain, Eh, Vidura legio de Tonio. Vidura legion de Tonio, exemple. kai do, ne nur pri Esperanto, sed pri cio ein. Do. Ciu tio signifas che la afero mal successas? Ciu tio signifas che la afero mortas? fakte ne! Ni estas citie. Do. mi invitas nin pripensi kio opportunas kai necessas fari por plu vivigi kai plen vivigi la aferon pri esperanto en la post covima epoko char kiel ni ciui scias tre bone, la mondo changigias nun. Interessas al mi la rimarco pri zamen eh, la rimarco de Zamenhof pri la registaro e qui alvenas nur kiam cio iam estas preta kai tio la mi estas ig aktuala do ni ciui povas de subisme fari ion, sed ne perdigante la tempo de aliuloi per bagateloi, sed per uh, verai aferoi. Cai mi ne havas respondon per tio. Mi havas nur demandoin, kiel cutime. Dankon provi atento, kai gi gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.